नमस्ते प्यारे दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने दिमाग को मोटिवेशन दे सकते हो किसी काम को करने के लिए देखिए ज़िंदगी में जब भी आपने सफल होना है वो आपने अपने दिमाग से होना है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दिमाग कैसे काम करता है देखो ये इंसान का दिमाग है तो इसमें कुछ इनपुट्स जाती हैं अपडेट्स जाती हैं इतनी बड़ी मशीन बनी हुई है ये दिमाग छोटा सा दिमाग है इसमें मेमोरीज हैं सेव्ड होता जाता है सेव्ड होता जाता है आप अपना बचपन देखिए अपनी जवानी देखिए कितने साल बीत गए हैं जैसे मेरी चौंतीस साल उम्र है तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैं अभी पाँच या छः साल का था तब की बातें मुझे याद हैं तो मैं बचपन में स्कूल जाता था वो पॉइंट भी मुझे याद है तो मेमोरी में सेव्ड है तो यहाँ से इनपुट्स जाती हैं और यहाँ से वापस हम अपने कोई भी काम करते हैं उस बात को याद करके कोई खास एक्शन लेते हैं उसको कहते हैं आउटपुट तो अगर आप का जो माइंड है या से जिसे आप दिमाग कहते हो उसको डाटा कैसे भेजते हो या तो आप खुद भेजते हो you you your own thoughts के माध्यम से थॉट्स के माध्यम से या अदर्स के थॉट्स अब देखिए कि अगर आप इसमें अच्छी चीजें डालते जाओगे डालते जाओगे तो उसका रिजल्ट जो आउटपुट है वो भी अच्छा ही आएगा अगर इसमें नेगेटिव थॉट्स डाल डालते जाओगे डालते जाओगे तो निकलेगा तो नेगेटिव थॉट्स यानी अगर आप इनपुट पॉजिटिव डालते हो पॉजिटिव तो आउटपुट भी पॉजिटिव ही आएगी हमेशा डालते जाते हो आपकी अगर उम्र 35 साल है 40 साल है 25 साल है 20 साल है 15 साल है इतने टाइम पीरियड में लगातार इसमें डाल रही हो पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी तो उसका रिजल्ट निकलेगा पॉजिटिव अच्छा रिजल्ट निकलेगा वो आपकी सक्सेस होगी वही आपकी सफलता होगी तो मैं एक एग्जांपल देता हूं आप इतने साल कौन सी अच्छी चीजें डाल सकते हो यू कैन डू एनीथिंग जब भी आप जागो कि हाँ कि मुझे पता लग गया है कि मैंने अपने दिमाग को मोटिवेशन कैसे देना है तो हमेशा ही कहो हाँ ये मैं काम कर सकता हूं यस अब कोई व्यक्ति कहे नहीं यार तू तो काम कर नहीं सकता उसको कहो यार नहीं यार मैं काम कर सकता हूं मैं करके दिखाऊंगा तो आप क्या बनोगे क्रिएटर ठीक है यू विल बिकम एनीथिंग हमेशा कहोगे हाँ मैं कुछ खास बनना है बहुत सारी चीजें हैं म्यूजिशियन बनो सिंगर बनो एक्टर बनो हीरो बनो हीरोइन बनो तो इतनी सारी चीजें हैं तो हर चीज में एक अपना लक्ष्य बनाओगे तो आप क्या बनोगे आप फिर क्रिएटर बन जाओगे अगर कोई कहेगा यार तू तो कुछ बन ही नहीं सकता उसको छोड़ो यार भाई तू अपने पास है मैं अपने दिमाग खराब नहीं करना चाहता मैं बन के दिखाऊंगा ठीक है यू विल बिकम एनीथिंग मैं हाँ मैं कुछ कुछ बनूंगा डेली अपने दिमाग में ब्रेन को भेजो तो उसमें से जो आउटपुट निकलेगा आपको वो बना देगा विश्वास रखिए इसके ऊपर ट्रस्ट रखिए यू शुड डू दिस आप अपने दिमाग में यह बात बिठाइए अपने दिमाग को बार बार ये कहिए हाँ मैं ये काम कर सकता हूं मुझे यह काम करना चाहिए तो आप क्या बनोगे बीकर आप क्रिएटर भी बन रहे हो आप मेकर भी बन रहे हो सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स आप भेज रहे हो दूसरा व्यक्ति कह कह सकता है आपको यार नहीं यार ये काम नहीं करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए अच्छी चीज है ठीक है अच्छा काम तो करना चाहिए तो उसके बाद पे आप विश्वास ना दो जो नेगेटिव कर रहा है आप अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव बनाइए आप मेकर है तो आपको ये काम करना चाहिए यू विल गेट सक्सेस तुम सफलता प्राप्त करोगे हमेशा नहीं कहो यस मैं तो सफलता प्राप्त करूंगा ही तो दूसरा बंदा कहेगा यार तू जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता तो छोड़ो भाई उसको छोड़ो अपने उसका उसका जो इनपुट है अपने दिमाग में सेव मत मत करो अगर ये सेव हो गया ना इसकी बात है अगर वो कहेगा यार तू सफल नहीं हो सकता तू सफल नहीं हो सकता तू सफल नहीं हो सकता आपकी मेमोरी में वो बात रह जाएगी तो हमेशा कहूंगे यार मैं तो सफल नहीं हो सकता वो ही कह रहे हैं मेरे को दस बंदे कह रहे हैं मैं सफल नहीं हो सकता उसकी बात पे आप विश्वास बिल्कुल नहीं करना अब अपने दिमाग पर स्ट्रेस दो यस मैं सफल होके रहूंगा कुछ भी हो कुछ भी हो I I will get success there are more chance of your success लोग कहेंगे यार सफलता का कोई चांस नहीं है नहीं आप कहोगे बहुत चांस है बहुत चांस है तभी तो आप इस काम में जुटे हुए हो तो जब आप कहोगे there are more chance of your success तो आपको ना रास्ता मिलेगा वे कौन सा वे वो एडवेंचर है आपका एडवेंचर जिसमें कुछ रिस्क होगा उस रिस्क को आप स्ट्रगल से दूर करोगे तो आप में एक पॉजिटिविटी आएगा आपका ब्रेन इनपुट ले रहा है हाँ यार बहुत मजा है लोग कह रहे हैं कि इसमें सक्सेस नहीं है वो मैं अपने आप को कह रहा हूं इसमें सक्सेस होंगे ही तो इसमें कितना एडवेंचर है रास्ता मिलेगा आप सफल होंगे फिर आप इनपुट दे रहे हो यू आर करेक्ट कोई भी कुछ भी हो जाए लोग कहेंगे यार करेक्ट नहीं आप ठीक नहीं हो आपने कहना अपने दिमाग को इनपुट डालो उसमें यार मैं करेक्ट हूं तो हूं तो क्या आएगा आउटपुट आपकी मिस्टेक के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएंगी आपकी प्रॉब्लम्स करेक्ट होती जाएंगी यानी सॉल्यूशन मिलते जाएंगे आपको यू आर यंग लोग कहेंगे कि आप आपकी उम्र बीत गई है आप कहोगे नहीं अभी मैं जवान हूं यस यंग पूरे जोश से यस मैं कुछ भी कर सकता हूं अभी मेरा खून गर्म है तो यह इनपुट अपने दिमाग में डाल रहे हो आप यहां से आपका इनपुट इस दिमाग में पॉजिटिव गया यस मैं यंग हूं मैं ये काम कर सकता हूं मैं दिन रात जाग सकता हूं तो वहां से जो आउटपुट मिलनी है आपको पॉजिटिव मिलनी है आपकी जो एनर्जी है एनर्जी लेवल वो इंक्रीज होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा यू विल विन जब आप कहोगे कि हाँ यार मैं जीत सकता हूं अपने दिमाग को बार बार कह रहे हो तो आपका दिमाग उस तरह की स्थिति बनाएगा आपके आंखों में वही संदेश देगा कि हाँ स्टेबल आप उस के टारगेट पे देखो आपके हाथ वो काम करें आपके लाते वो काम करें आपका हार्ट और स्ट्रोंग हो जाए क्योंकि आपने दिमाग को संदेश दिया कि मैं जीत के रहूंगा तो दिमाग आपको कहता है मैं वो स्थितियां पैदा करूंगा कि जिससे आप जीत सको तो आप विनर बन जाओगे तो यह सब कुछ तभी संभव है इनपुट डालो अच्छा यार बहुत टाइम हो गया हमने बहुत सारी गलत चीजें अपने दिमाग में डाली उसको निकालो अच्छी चीजें डालते जाओ डालते जाओ और वहां से देखो कितना आउटपुट आता है आपका ब्रेन उसी तरह से काम करेगा तो यह ही आपको सफलता की तरफ ले जाएगी यही सबसे बड़ी बात है जो आप अपने दिमाग को मोटिवेट कर सकते हो पॉजिटिविटी आपने दिमाग को डालनी है डालते जाओ बहुत सारे पॉइंट्स आपको बताए जिससे क्या है कि आप में बहुत सारी शक्तियां आएंगी आप में एक क्रिएटर की शक्ति आएगी आप में एक मेकर की शक्ति आएगी आप में एक एडवेंचर का रिस्क लेने की शक्ति आएगी आप एक विनर बनोगे आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनोगे हर तरह प्रॉब्लम्स को आप सोल्व कर सकते हो okay thank you very much